वर्तमान परिवेश में जो भारत की स्थिति है हम उस पर बात करते हैं उन्नीस में ये देश कहने को आज़ाद हुआ था और आज भी उसी तरह चल रहा है जैसे पहले था हालांकि पहले की स्थिति में अभी हम बहुत बदतर हो चुके हैं क्योंकि आर्थिक रूप से अगर हम बात करें तो बहुत कमज़ोरी आई है हमारे इकॉनमी में हमारी बहुत इकॉनमी में इतनी कमज़ोरी आई है कि एक रुपया और एक डॉलर उन्नीस में बराबर होता था लगभग दोनों एक बराबर थे और अगर उससे पहले की बात करें तो अगर बहुत थोड़ा सा ही पीछे चले जाएं तो एक रुपये के सात डॉलर आते थे और आज लगभग बहत्तर साल के बाद हमें एक डॉलर प्राप्त करने के लिए लगभग बहत्तर रुपये देने पड़ रहे हैं अभी हाल ही में जो 2014 में इलेक्शन हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए बहुत सारे इन्होंने लोक लुभावन वादे किए थे कि हम टैक्स बंद कर देंगे टोल टैक्स ख़त्म कर देंगे और उसके अलावा सबको रोज़गार मिलेगा और उसके अलावा महंगाई कम होगी गैस का जो रेट उस समय चार सौ रुपये था ये कहते थे हम ढाई सौ पर ले आएंगे पेट्रोल का रेट उस समय जो था ये कहते थे कम पर ले आएंगे और रुपए के कीमत को भी ये बहुत चिल्लाते थे कि भाई रुपए की कीमत अगर ये बढ़ रही है डॉलर के मुकाबले तो वो भी हम ठीक करेंगे ऐसा बहुत कुछ इन्होंने कहा था पुराने वीडियो अगर आप चाहेंगे तो सब आपको मिल जाएंगे और शायद आपने सब देखे भी होंगे क्योंकि इस तरह के सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो हैं तो बात करते हैं इसका समाधान क्या है देखिए मैं दोष देने की बात को पीछे रखूंगा समाधान की बात करने की बात करते हैं अगर आज भी जो हमारी इकोनॉमी है रुपया है उसको अगर गोल्ड इकोनॉमी पर ले आएँ या मेटल जैसे कि सिल्वर इकोनॉमी पर ले आएँ तो गोल्ड और सिल्वर का रेट हमेशा बढ़ता रहता है और आगे भी बढ़ता रहेगा मैं अगर 25 साल पहले बात करूं तो 25 साल पहले डॉलर का रेट लगभग पैंतीस रुपये था और पैंतीस सौ रुपये ही सोने का भाव था आज डॉलर का रेट बहत्तर हो गया है और सोने का भाव लगभग लगभग बत्तीस हज़ार रुपये दस ग्राम है मैं दस ग्राम की बात कर रहा हूँ और पहले पैंतीस सौ दस ग्राम हुआ करता था तो आने वाले बीस साल बाद अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो ये सोने का रेट लगभग लगभग कम से कम कम से कम डबल हो जाएगा और डॉलर भी लगभग सौ के पास पहुँच जाएगा तो आज भी अगर भारत सरकार में अक्ल हो अक्ल कहना चाहूँगा यहाँ पर मैं और भारत सरकार के वित्त मंत्री में अकल हो और यहाँ रिजर्व रिजर्व बैंक में अकल हो या जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनमें अकल हो अकल है नहीं इनमें उन्नीस से लेकर अब तक कहीं पर अकल इनकी नज़र नहीं आई है तो अगर अब भी इनमें अकल हो तो ये अब भी मेटल पर अगर सोने पर ले आए रेट को और जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले भी ये सोना ही लें सभी देशों से अपना नियम तय कर ले जैसे और बहुत सारे देशों ने अपने नियम तय किए हुए हैं कि भाई हम तो अगर कोई एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में सोना लेंगे तो ये भी अगर सोना लेना शुरू कर दें और इकोनॉमी को भी सोने पर ले आए तो हम बच सकते हैं अन्यथा हमें इसी प्रकार मारा जाता रहेगा मान लीजिए कि मेरे पास एक लाख रुपया था उन्नीस में तो मेरा एक लाख लगभग चौहत्तर बहत्तर प्रतिशत गिर चुका है तो मेरे पास क्या बचा मेरे पास एक लाख में केवल अट्ठाईस हज़ार रुपए बचे हैं तो आने वाले दिनों में ये और कम होते चले जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी की ऐसी की तैसी ये वर्ड मैं यहाँ पर सही कहना चाहूँगा ऐसी की तैसी की जा रही है और सभी प्रधानमंत्रियों ने की है ये सभी वित्त मंत्रियों ने की है और सभी वित्त सचिव भी इसके दोषी हैं सभी प्रिंसिपल सचिव इसके दोषी हैं और फिर भी ये समझ नहीं रहे अभी भी तो मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले सभी से निवेदन करना चाहूँगा आप कमेंट भी इसमें खूब सारे करें मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ज़रूर शेयर करें सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें वायरल करें इस वीडियो को ताकि ये आवाज़ देश के कर्ण धारों तक पहुंच सके और सबको पता चल सके कि अगर इकोनॉमी को गोल्ड पर ले आते हैं तो हमारा देश बच सकता है हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार